Perdone, mucho gusten. Eh, ya se resen, menaimes, tranquis. Y yo tener vodka y tener un alejo. No, Está lloviendo. ¿Qué haces? Son las 3 de la tarde, boludo. Ah. Mamasen. Dale, aquí? No podemos jugar en porque no tenemos en... Internet. internet, lo que importa es la red, la red. Está bien. Te voy a enseñar a jugar en Counter-Strike. Lo que necesiten es un celular en... Celular en como este. ¿Sabes qué? ¿Tú buenas puertas de clase? Presidente, tío. ¿Dónde lo tengo? Ah, está solo. No, no, no. Mira acá. ¿Y esto de la cámara? ¿Qué quieres decir? No me andra igual. <laughs>